Ayan na, kukunin na niya. Ayan na, oh, ayan. Diba? Oo. Galawan eh. Dalawa na yun. Nakuha niya, dalawa. Oo. Eh, matalino ako, diba? Oo. Oh. <laughs> O, oh, tinan mo ah. Ay, ay, tignan mo. O, <laughs> tinan mo. Kunyari, hindi ka nakatingin. O, di ba nagagatas pa ako eh. Oo. O, tinan mo. Eh, ano yun ang paa niya yan? Tinan mo, makikita ko yung paa niya dyan eh. Pero nakikita ko na siya. Kita niya siya. Tinan mo gagawin niya. Oo. Oh, di ba? Bobo ka, ha? Mm. Tinitingnan ko na siya niya na masama. Tangin na niya. Oh. Tingnan mo, tingnan mo. Ikaw confirm, ikaw confirm ko pa yan. Lalabas ako. Kunyari, yung isa nandun na. Ah, yung, yung, oh, tingnan mo, tingnan mo. Ay na, tatayo na ako niyan. Nanggigigil na ako. Dapat tinuli mo habang nandiyan pa siya. Pag na, para ano. Bibili kasi magbabayad. Ayan, bukas pa ka na kaya si Manay. Tinitingnan ka ano, niya na, te. Oo. Sina, ay, sinasite Tinan mo, hindi ko pa kukunin. Painom-inom pa ako ng isa pa. Yan. Ay, walang hawak na gulong to. mm -mm. Tapos, isa pa, tatayo pa ako dyan, pangalawang beses. Si <laughs> Dima yun. Ayun. I see you over there. Ayun yung kamay mo. Uy, tangin na. Siguro ko talaga na yan. Nasaan ka nang tadyo? Ah, tumutak ito. Hindi ako nabulog. Ito binibigay pa sa akin yung cellphone. Tatawagan ko doon si Papa. Eh, may tinatagal pa nga. Ayan, habang nag nag-discussion pa sila sa gulong. Ayan na. Ayan na, tinan mo magugulat si Manday sa akin. <laughs> mama, may dala akong gulo. <laughs> Ang ina ka. Takas mo pa nga. Bobo. Bobo mo. Ano man ba? Hindi yan lang. Bobo, bobo mo. Tanga-tanga. Yeah, yeah, yeah.